पूरा चढ़ा train! es la Conchita de Ernesto. Haz tu chiste, haz tu chiste, haz tu chiste. Ah, ah. that I nama, emang rezeki. I don't listen. 高いんだハハハハ Oh! gharama kuwa kama ipo kila safu Agradecer la participación a la Asociación Cultural Juventud Solas también por sumarse en este primer... Tapar el sol con un dedo es imposible, si te niegan más flores de sol.